questo per Registriamo? spiritoso, sì, più punta. Così. Ma in fase magica. Sul divano ci può stare comunque vedi. No, no, è così. Metti solo canzoni chitarre, facciamo qualche valutazione. giusto Hello.